Супер време е малко и да покараме тая корова, двойка дизел с 6 скорости. Едно важно нещо, като се качите в Тойотата, като изключим да си настроиме седалки и огледала, както казват всички инструктори по шофиране, а, за да стартираме двигателя, трябва да натиснем съединителя. Иначе не става. Идеално как мърка той D4D. Подтегляме. Първото нещо, което веднага ми прави впечатление, това е арматурното табло и приборите. Мен лично много ми харесва как са направени класически кръгли, междувременно с подсветка отдолу. Преди да е стартиран двигателя не се вижда. Иначе нещата са доста семпли. Централната конзола. Няма кой знае какви копчета, които да ни разсейват. Скоростите се превключват много приятно. За сега мога да включвам само втората, тъй като сме в локална уличка. Скоро ще излеземе на по-голям път и ще се опитаме да включим всички предавки, за да усетим еластичността, дали са достатъчните 126 коня. Иначе окачването действително е много приятно. Тук пътя не е от най-равните. Тук вече имаме възможност, както се казва, да понатиснем. Да, наистина, както каза Насков в интервюто, има си достатъчно мощност. А тук не знам дали забелязвате на арматурното табло, има и подсказка. Ето сега като мина на по-ниска предавка, има подсказка да превключа на по-висока предавка което е в, в тези Тойоти го има като опция и ни подсказва и е направено с цел пестене на гориво и да не се натоварва излишно двигателя. Сега ще се опитам да тук пак ще ни хване светофара, няма да успея, пак ще тестваме спирачките. Предни и задни дискови спирачки, IBS система. И много, много, наистина много приятна возия, много комфортно се чувствам. Пета. И шеста при 1500 оборота. А определено е много стегнато. Седалката е изключително комфортна и приятна. Говориме за среден клас автомобил, не е луксозен, но доста приятен комфорт за целта, за която е създаден автомобила. Тук без подсказка си превключвам с около 1800 оборота. Спирачки и ми показва по-ниска предавка. Аз съм изключил от скорост. Да, е, определено много приятно се превключват скоростите. Сега изпреварваме. Определено доста пъргава, усеща се като се включи турбото. И пак ми е показва по-висока предавка. Пета. Много приятно се кара тази Toyota. Това, което също на мен доста ми харесва от екстериора е седана. Много добре изглежда и ако реша да се жена, ще помоля господин Атанас Атанасов да ми предостъпи Тойотата или даже да ме вози с нея на сватбата. Според мен изглежда страхотно и в същото време не е и прекалено луксозно, че пък да бъде за някаква тежка сватба. Време е да се паркираме и е време да се почерпим по една кола с властъци, да благодарим за предоставената ни възможност да покараме автомобила. Наистина беше много, много приятно. Тук сега ще пробваме паркирането. Всички искат да сгрешим. Нали? Вече сгреших. Вече сгреших. Ще ми трябва нов заходец. Свикнал съм си с моя автомобил и седана си е седан. Ще се научиме. Нашия тест драйв приключи. Е, беше изключително приятно да покарам тази кола. Определено я препоръчвам на хората, които са решили нещо подобно от среден клас, малко даже по-висок а, надежден, същевременно и нормален за поддръжка, при условие, че рядко се чупи. Това беше и всичко от нас за това видео. Благодарим ви и до нови срещи!